дүниеде жамандық неден дүниеден безіп тысқа шығып кеткен бір ақ жүрек шал қалың орманды мекендейді ормандағы аң мұнан қорықпайды аңмен сөйлесіп ұқсатын болады бір ағаштың түбінде ақ жүрек шал жатыр еді сол жерге түнемек болып қарға көккептер бұғы жылан жиылды олар дүниеде жамандық неден болады деп кеңес құрды дүниеде жамандық түбі аштық тамаққа әбден тойсаң бір бұтақтан бір бұтаққа қонасың қарқ қарқ деп өлеңді соғасың тұла бойың лақылдап толған қызық қуаныш не көрсең соған қуанасың ал енді бірер күн аш болсаң көзіңе көргеннің бәрін иттің етінен жек көресің құдайдың күніне де қарағың келмейді қайда барарыңды білмейсің бір жаққа жоғалып кеткің келеді де тұрады бірден ұшып бір жерге қонасың сенде дамыл жоқ ұшып көрсең есің шығып бұрынғыдан да жаман боласың не екен аңдамай киіп кеп кетесің сені таспен таяқпен жіберіп ұрады ит қасқыр сүйрелеп жүрген жемтіктен айрылмайсың тамақ үшін аштан қанша қарға өледі жамандықтың бәрі аштықтан деп шешен қарға соқты дүниеде жамандық аштықтан емес жамандық түбі махаббат біз жалғыз-жалғыз өмір сүрсек уайым-қайғы жоқ болар еді жалғыз басқа кедейлік жоқ біз жұптап жүреміз жұптап өмір сүреміз жарыңды өзіңнен артық көресің жарыңды ойлап сенде тыныштық жоқ тоқ па аш па суыққа тоңды ма деп сорлайсың да жүресің бір жаққа бөлек ұшып жарың кетсе не болды деп ойлап әуре сарсаң боласың қаршыға көзін шұқып жатыр ма балалар ұстап алды ма деп іздеп өзің ұша жөнелесің сөйтіп қаңғып жүріп не қаршығаға не тұзаққа өзің кез келесің жарың жоғалса жарың өлсе дүниеде түкке тұрмай кетеді енді дүниеде сүйікті еш нәрсе болмайды түк жемей түк ішпей іздейсің де жылайсың қанша көккептер осыдан өледі жамандықтың бәрі аштықтан емес махаббаттан деп көккептер сөйледі жоқ жамандық аштықтан да махаббаттан да емес жамандық түбі жаман мінез біз тату жүрсек қастық ойламасақ кекшіл болмасақ жақсы болар еді бір нәрсе өзің ойлаған болмаса ашуланасың дүние түк құрлы көрінбейді көзіңе не түссе бәрін жек көресің ойлағаның біреуден кек алмақ біреуді шақпақ болып ысқырып іздеп еріліп жүргенде ашуланып өз-өзіңді ұмытып кетесің ешкімді аямайсың әке шешең тұрса да шағасың өзіңді өзің жегің келіп тұрады дүниеде жамандықтың бәрі қара жүректен деп жамандық иесі жылан соқты жоқ жамандық аштықтан емес махаббаттан да емес жаман мінезден де емес қорқақтықтан қорықпайтын болса дүниеде жақсылық жауғандай болар еді аяғымыз жүргенде желмен таласады қуат көп мықты жаудан қашып құтыласың әлсізден сүзіп құтыласың бірақ қорықпасқа болмайды сырт етіп бір бұтақ сынып кетсе бір жапырақ сылдырласа қорқып селкілдеп кетесің жүрегің тас төбеңе шығады бұтақ сынса жау келіп қалды ғой деп тұра жөнелесің дәл жаудың өзіне жүгіріп кез келесің о болмаса иттен қашып жүгіріп аңшыға соқтығысасың қорқып жүгіре жөнелесің қайда қарар қайда қашып бара жатқаныңды білмейсің құзға шығып кетіп құлап өлесің ұйықтағанда да бір көзіңмен ғана ұйықтайсың тыңдап жатасың бәрі қорыққанның азабы тыныштық бізде жоқ жамандық қорқақтықтан деп момын бұғы сөйледі жоқ жамандық аштықтан да емес махаббаттан да емес мінезден де емес қорқақтықтан да емес біздің көріп жүрген азабымыздың бәрі жамандықтың бәрі біздің тәнімізден аштық махаббат жаман мінез қорқақтық бәрі тәнге байлаулы аштық махаббат жаман мінез қорқақтық бәрі тәннен өсіп өнеді олар тәннің асырап өсірген балапаны сондықтан тәнді таза ұстау керек деп ақ жүрек ақсақал әңгімені байлады